money money money。第三只，金库金库金库。我的负担蛮大的，我的负担蛮大的，我的负担蛮大的。妈，现在已经九十岁，我要养我，我妈妈，我要养我，我妈妈，我要养我，我妈妈。 印尼菲佣啊，印尼菲佣啊，印尼菲佣啊，负担蛮大的。我要养三只狗，我要养三只狗，我要养三只狗。会比较大合起来，他一万来块要。哦谢谢啊，哦谢谢啊，哦谢谢啊。因为人嘛，人嘛有厝，人嘛是照顾谢啊。哦谢谢啊，哦谢谢啊，哦谢谢啊。我，啊啊啊！我我是我，啊，无安，啊无安，啊无安。哦谢谢啊！结果媒体关注我，关注我，关注我，那么关注我，样子好像不对。啊，大当然。 奥当然，我又觉得这样子好像不对，不子好像不对，不子好像不对。奥当然，我又觉得这样，当然，我又觉得这样不好的示范，不好的示范的示范。我星期一就是要去给他退，就是要给他那个退掉的。救命哦！奥利达十点没去污染了，污染了，污染了，白头发，一国家储备的防疫的。 黄毅，黄毅，一一千人污染啊！六月六号，六月六号，六月六号，韩市长被罢免，被罢免罢免，爱的波涛罗，韩市长，韩市长，韩市长有可能被罢被罢免罢免，波涛罗是否可以给，我，是否可以给我们，可以给我们一个很突破，一个很突破，一个很突破的蔡英文总统节目节目节。目。 韩国瑜跟田娃来主持，一该应该是一个应该是一个应该是一个一个方式，一个很突破，一个很突破，一个很突破。蔡英文总统节目需要多需要多需要多一点钱，我没有钱，没有钱，没有钱，真的需要多赚一点钱，我没有安全感。 Sip on my coffee as I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit that rhymes. T-shirt the same color as my skin, that's white. Last name 10 cup, they say it fits, Are they right. Right now everything's perfect, not feeling like myself, but it's all feeling worth. It. Yeah.